Doncs aprendràs tot el que necessites saber per descobrir una manera diferent d'entendre el món. On vas, com entens la solidaritat, el perquè de les diferències subnots, la humilitat cultural... Tinc més inquietuds. Doncs vine.